衰仔何非凡嗰个非凡响剧团嘅社会伦理文艺大悲剧《段雨残魂》主题曲《狂歌觅爱妻》，听见未？哎呀，怪正你啊！

耍不尽妻。 凄如啊妻妻，我百折不回觅爱妻，妻啊常在人间，抑或已辞阳世，爱我心已破碎，朝夕换啊。 Tea. Hey, 啊，呐，啊，是白。 thing 啦。 sing lòng oan à à à à à sai若果我難拉力交替，我唯有飄啊啊啊啊！ 血声声，孝自愧；魂残雨断，恨长迷。伤心只日凭谁为？不见妻儿，我誓不归。发齐呀！ 我狂歌，大哭罢。 sai me